Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Ya bulan lo ni ambil yo. Mu sabu ko hanoi. Amo ah, sabu, orang boleh buat nganyi ke amo ah, lah biar Dia kata amo kecil lah tak besar Lepas tu Amo aja no jari tu bomo nak suruh besar sikit ya. Supo aku tadi nak royak lah sain. Aku banyak ke orang dua nyanyi. Aku pun rasa nak cari juga tu bomo. Mu bomo ke mana ya? Hai. Aku nak suruh tekak aku jadi betul sikit. Kita mengok goni hak sali. Aku nak ikhtiar cari tu bomo ni. Ngerti. Amo tak cakap makan nasi. Dia tak besar. Ha, lagi. Kok mana abi ya? Nanti kita tanya sama Mak, mau tahu ke Pak Adik Bomo tu, Mak? Oh, aku tahu lah. Mana, Mak? Hujo kapur. Ah, ha, Jusu, Jusu kapur. Nombor lah, tu Bomo lah. Mak aku. Patut kita nak jalan kaki kau. Ah, aku ada mutu ke ni. Pagi pun Mak rotak aku. Pak, aku maksa kau Mak. Oh nyanyi dulu he bila kita nak pergi masuk rumah he boleh lah kita nyanyi tiga orang ke kita tunggu buat kita tiga ni naik motor bema boleh lah balu kita nak buat cerah Sapa dia duduk dalam gelar Bunyi orang jalan Kita pakai ita Sapa dia selimut manja sosis sosis Itulah tipe geng baru mutuk burung Dia sanggup gewak lari Dia tak entah tu apa nak jadi Anak beruk seko pun dia sanggup curi hey! Apa dia duduk dalam gelap Hak ni lah ambo rasanya tak sedap Mari jago-jago pakak pergi igak Nak kena muka baru kita nak bercerak Siapa dia duduk dalam gelap Gambar masuk geng Gambar dengan duit Gebo betul ni Kena belakang parah Haji curi kambing Orang duk cara gegeng Kaluna berutih beli barelah dengan Abe Abe ni bawa barel bagi adik sedar tidur malam Kape ni kape mole Odalah dari Pakistan Kape ni cale-cale Banyak saya ikukure Inilah tosek kape Muka ni hidup panjang Ramau rekeni Macam pelakon Hindustan Adalah tosa bimbe Abe Marino tunjuk pare Kalau jadi gawer abe Abe perilah tiga bide Boleh pandai-pandai Boleh pandai-pandai Boleh pike-pike Boleh pike-pike Duduk jangan ringgit Api jangan ringgit Baru abe saya Baru abe saya Jangan malu-malu Tengok DP belakang Baru ada tahu Star Romano ni baru apa Ada sahaja geng Tahu juga tinggi Dari Pakistan Jauh di sana tu Tengok rasa geng Rasa oh, mestinya dah Kalau kita gape Bunda beria Tinggal apa bidang Boleh Apa tepat amake Boleh apa buat sembahyang Insya Allah Insya Allah pandai-pandai Boleh pandai-pandai Boleh pikir-pikir Boleh pikir-pikir Tapi jangan ringgit Tapi jangan ringgit Baru apa saya Baru apa saya Jangan malu-malu Tengok di pe Baru ada tahu Star mana ni baru apa? Mana lah sini apa? Acu tu sana tu Tengok rasa geret oh, Rasa mestinya dah Kalau kita gapai Oh, dah beri apa saya Malu apa saya Jangan malu-malu Tengok di pe belakang Baru ada tahu Setara menonit barang sana yuk Tengok berasa gelir Oh semestinya dah Kalau kita pike pike Uli pike pike Dudu jange ringe Api jange ringe Baru abe saya Baru abe saya Jangan malu-malu Tengok di pe Baru ada tahu Setara mana ni bare abe